भसड़ हो गई है और पैसे जो है <laughs> उन्होंने बुकिंग अमाउंट भी काट लिया है और मच्छरों ने भाई सुहा भी कर दिया अगर हम यहाँ रुक जाते तो एक आधा बच्चा मच्छर उठा के ले जाते भाई right guys so another camping as I told you in my last camping video आज हम जा रहे हैं भाई ब्रेन्सडेल और ब्रेन्सडेल के बाद अनदर कैंपिंग साइट हमने बुक करी हुई है उसी के पास में तो सारा सामान बुक हो चुका है मैं आपको रिपीट नई चीज़ें दिखाऊंगा कि भाई कितना मेहनत लगती है it takes a lot of time and effort to put the stuff in this small car we have but anyways मैं पहुंच के आपको दिखाता हूं भाई आगे का हाल हाँ जी तो भाई अपना फर्स्ट स्टॉप पे पहुंच गए हैं ये बेंस uh, रेल है और uh, यहाँ हमने कैबिन um, uh, एक बुक कराया हुआ है यहाँ टेंट नहीं खोलेंगे अपना बेसिकली इसकी कुछ एक कहानी है जो कि मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको क्या कहानी है हाँ तो भाई ये केबिन देखो ऐसे होते हैं छोटे छोटे से आज आपको केबिन भी दिखा देते हैं अभी तो, तो हम भी पहली बार ही घुस रहे हैं हटो हटो हटो रुको खोलने को गो गो गो घुस जाओ अंदर होता है केबिन छोटा सा ही होता है बिल्कुल एक बेड यहाँ पर है बाकी छोटी सी ड्रेसिंग और ये कर देते हैं यहाँ पे केविन कुछ नहीं है कैरावैन जो गाड़ी होती है वैसे ही कुछ बना देते हैं अंदर किचन भी है छोटी सी इसमें ही सारे वो सब हैं टूल्स वगैरह हटी उधर अब ये भी हॉट प्लेट्स हॉट प्लेट्स हैं और चार बेड ये लग रहे हैं छोटे छोटे मतलब कि चार बच्चे उस पर सो सकते हैं आराम से तो बस ये हो गया जी ख़त्म केविन इतना सा होता है बट हाँ अच्छी बात यह है कि मतलब कि अगर आप गर्मी में हो या सर्दी में हो तो उसका सारा इंतजाम है ए लग रहा है हीटर भी है इसमें तो ये सब सो भाई वो कहानी जो ये थी एक्चुअल में हमने बुकिंग करी थी एन एस डब्ल्यू में मतलब जो हमारी कैंपिंग साइट्स थी वो एन एस डब्ल्यू में थी और जो कि हमारे घर से लगभग सात आठ घंटे का रास्ता पड़ता तो हमने ये मिड में बेन स्टेल में ये ये कैबिन्स बुक कर लिए थे बट अभी क्या हुआ है सिडनी में ठीक है अभी क्या हुआ है सिडनी में रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं थोड़ी सी क्योंकि वहाँ पर कुछ कोरोना के केसेस आए हैं तो बॉर्डर मैं सील तो नहीं कहूँगा बट हाँ परमिट की ज़रूरत है तो just to avoid that situation कि कहीं हमें वहाँ जाते और फिर क्वारंटाइन वगैरह होना पड़ता तो हमने उसको कैंसिल कर दिया और यहाँ हमने बुक ही कर रखा था तो यहाँ तो आ गए अब कल से हम जो है यहीं पर थोड़ा सा आगे जाके एक और कैंपिंग साइट मिल गई तो वहाँ जाके अपने टेंट गाड़ देंगे भाई तो एक हफ्ते का प्रोग्राम है हम थोड़ा जल्दी जा, आ, निकल जाएंगे वहाँ से और हमारे जो दो फ्रेंड हैं वो बाकी रुकेंगे वहाँ तक तो ये है भाई कहानी की सिचुएशन अदरवाइज हम यहाँ पर रुकते फिर यहाँ से सिडनी की तरफ जाते थोड़ा चार पाँच घंटे ड्राइव करके यहाँ से बट एनी ये भी फन है भाई केबिन में भी बैठ लिए भाई एक बार हम मैं तो देखा भी नहीं था अंदर से कैसा होता है पहली बार ही बुक किया है नहीं तो नहीं तो कोई प्रॉपर्टी बुक करते थे या फिर टेंट में जाते थे तो ये सिचुएशन है भाई अभी मैं यहाँ बैठ गया हूँ भाई अपना लगा के मेरे को जो है सब टाइटल्स करने हैं लास्ट वाले वीडियो तो वही कर रहा हूँ बैठ के देखो भाई बच्चे सो रहे हैं ये बीच में उठ गए थे किस दिन हो गई है और खुश हो गई ये यूवी है और ये यश बाबू है और हमारा योग और नहाना धोना हो चुका है and that's in front you see Kumar's cabin और ये उनका चाय कॉफ़ी शुरू हो रही है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ये जो है भाई बहुत छोटा सा एक मतलब हॉलीडे पार्क है और जैसे कि आप देख पा रहे हो सामने जो है साइट्स खाली पड़ी हैं और इधर से एक दो तीन चार यहाँ तक हमारे कैबिन्स हैं तो आज भाई हम चेकआउट कर लेंगे और अपना जो है जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे हम अपना टेंट लगाएंगे अभी हमने गाड़ियाँ खोली नहीं है प्रॉपरली जैसे आप देख रहे हो गाड़ियाँ बंदी पड़ी हैं ऊपर से तो this is the plan Kalpana ने बहुत अच्छा डायलॉग बोला है लास्ट वाली वीडियो में देखा तुमने तो हाँ। नहीं देखा नहीं आप लोग देखते नहीं हो मेरे वीडियो तो ये हमारे कैबिन से पीछे की तरफ मैं जा रहा हूँ अब अब दिखाता हूँ आपको सॉरी वो टाइट नहीं था हैंडल सही से हुआ नहीं तो ये साइट भाई मैं एक मिनट सही करके दिखा देता हूँ ये टॉयलेट्स हैं बेसिकली और ये साइट्स बहुत छोटी हैं इसके पीछे रिवर है और और यहाँ से शायद रास्ता नहीं है बाहर निकल के जाना पड़ेगा तो अभी चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली ये रिसेप्शन है यहाँ पर और सामने स्विमिंग पूल वगैरह है और बाकी ज़्यादातर यहाँ ये साइट जो है ना वो साइट ज़्यादा है मतलब कैरावन टाइप की पार्क की टेंट्स के लिए ज़्यादा नहीं दिख रही मेरे को जगह तो बेसिकली मैं रिवर आपको दिखा देता हूँ यहाँ से इसका रास्ता पीछे की तरफ से जाता है यहाँ से नहीं कूद सकते ओबियसली बट ये कोई ट्रेल वॉक वॉक लग रही है भाई ये देखो अगर तो मैं दिखाऊँ आपको I've been up for three nights My eyes are bloodshot red Damn, I wanna see the sunshine It's getting to my head One look in the mirror Don't like what I find I know that somewhere in there There's a good guy But he runs away midnight I'm sorry perfect and I wish I were the same Making bad decisions, it should be my middle name I love playing with fire, it's my favorite, uh Watching by my whole house down, I feel a thing siblings are perfect and I wish I were the same Making bad decisions, it should be my middle name I love playing with fire, it's my favorite, uh Watching by my whole house down, I feel a thing site पहुंच चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है मैंने पेमेंट कर दी हम सब ने पेमेंट कर दी और अंदर पहुंचे तो इतने बड़े बड़े मच्छर हैं भाई यहाँ पर और इतने सारे मच्छर हैं ऐसा लग रहा है मक्खियाँ जो इंडिया में चलती थी ना वैसे मच्छर हैं देखो ये मेरे हाथ में अभी ये अभी मर गया है मेरे बाल खुजाने में मेरे को और मेरे सर पर आपको दिख रहे होंगे तो भाई यहाँ पर ना पाँच मिनट भी कोई सर्वाइव कर ले तो बहुत बड़ी बात है तो अब देख रहे हैं अगर वो रिफंड कर दे नहीं तो मैं भाई पैसे दे के वापस ही जा रहा हूँ मैं यहाँ रुक ही नहीं सकता मेरी मेरी हालत ख़राब है तो बच्चों की क्या हालत होगी हमने बच्चों को गाड़ियों में बंद कर रखा है ये बिल्कुल मच्छर की राजधानी बन गई है भाई यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया में भसड़ हो गई है और पैसे जो है उन्होंने बुकिंग अमाउंट भी काट लिया है और मच्छरों ने भाई सुहा भी कर दिया अगर हम यहाँ रुक जाते तो एक आधा बच्चा मच्छर उठा के ले जाते भाई ऐसा मैंने पहली बार देखा है विक्टोरिया में या ऑस्ट्रेलिया में कि भाई मच्छरों का इतना आतंक मतलब इतने मच्छर मैंने इंडिया में भी कभी नहीं देखे थे तो अब हमने फाइनली एक बिग फोर लेक एंट्रेंस में बुक कराया है टेम्प्रेरी बुकिंग कराई है और यहाँ से दो घंटे दूर है तो अब रात तक पहुँच पाएंगे वहाँ पर तो वहाँ पहुँच के देखते हैं कि कैसे जो है सब कुछ है होपफुली हमारी नाइट जो है आज बर्बाद नहीं होगी me, I gotta go I'm sorry that I stole your car conference पहुंच गए भाई आई होप कि यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी हो ये बिग फोर है तो बेटर है अच्छा ही होगा बट देखते हैं So बार हमने ना आ, वो अपना टेंट चेंज कर दिया है One look in the mirror, don't like what इतना गड़ गया है फाइनली और गद्दे में हवा भरी जाती है यश के गद्दे का पंप अलग से था तो वो हम शायद रखना भूल गए हैं इधर उधर हो गया है वो गाड़ी में दिखाने तो बेसिकली ये है सिचुएशन ये हमारा नया टेंट है भाई इसमें तीन पार्टीशन है लाइक दिस जैसे आप देख रहे हो ये गद्दा हमारा तैयार है और यश का गद्दा वहाँ पे लग जाएगा उस तरफ तो करते हैं फिर दिखाता हूँ I've been up for three nights. My eyes are bloodshot. हाँ जी कैसे हैं आप गुड आफ्टरनून तो भाई ये हमारा टेंट है ये इसमें तीन खाने में पहले भी दिखा चुका हूँ और स्पेशली इसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छा है अगर आप देखो तो दोनों खिड़कियाँ इधर से खुल जाती हैं और अपना एक बेड यहाँ लग गया है और यूवी यश का बेड वहाँ लग गया यहाँ अपना जो है वो कर लेते हैं क्या कहते हैं उसको मेडिटेशन और योगा वगैरह तो दैट्स अबाउट इट बाकी साइट uh, बड़ी अच्छी है छोटी है बट uh, सारी लोकल uh, जो साइट सींग है उसके आसपास है तो इट्स रियली गुड टेंट तो लग गया था पहले ही और अब हमको जैसे मैंने बताया ना चार डिफरेंट डिस्टिंक्ट जगह साइट्स मिली हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये किचन है यहाँ का दाल का छौंक मार के ये ऐड करके करते नहीं किचन तो अच्छा खासा है यहाँ तो का किचन तो ये गैस वैस दे रखी है भाई साढ़े नौ बजे बंद कर देंगे यार अच्छा हाँ तो यूज़ कर लो उसका अलग तो कुछ और फ्रिज फ्रिज सब है भाई टीवी लग रहा है और बारबेक्यू भी है भाई ये और इधर गेम्स रूम है तो अच्छी खासी जगह है भाई वो मच्छर वाली जगहों से बच गए आज और ये जंपिंग पिलो है अभी इसकी हवा निकाली हुई है क्योंकि रात में नहीं चलाते अब मैं दिखाता हूँ जो हमारे गजीबोज लगे हैं किचन वगैरह के लिए वो थोड़ा दूर हो गए बस इस बार क्योंकि आप देख रहे हो ना सब साइड्स भरी पड़ी हैं तो ये कुमार का टेंट है वो विकास का टेंट है उसके पीछे जो है हमने लगा रखे हैं रवि बोझ जो हमारी किचन बन जाएगी एक्चुअली